Siekile drugie haline oh, potem ruta O, şenkinin püge haline pot şirram Şenkinin püge haline pot vartam O, şenkinin tuğya şenkim haşlem talatam Előtted senkit nem szerettem, úgy mint téged, utána nem fogok szeretni senkit, úgy mint téged. Mikor először megláttalak, Bélit szerettem, de hazudtál nekem, nem láttatál szívem. Oh, oh, oh. csak egyszer értem hozzá, csak egyszer csukoltalak, még csak egyszer, csak egyszer, oh, oh, egyszer értem hozzá, csak egyszer csukoltalak, még csak egyszer, csak egyszer, oh, oh. egyszer értem hozzá, csak egyszer csukoltalak, még csak egyszer. Talán értem hozzád csak ékszer, csak még csak ékszer, csak ékszer. Mikor először hagytad el, a szívemben maradtál, nem mondtam hagyjad, Maidian morakimash Mindaneshte rakom dolpam Rolat almottam Uyralat talahtege Vesel tembele Oh Eknap kirkelen Vissayöttel hozam De nem tudtam bízni benned, mert megbántottál. A szívemet összetöltött, ez nagyon fájt nekem. Ezer újra elhástál, megint becsaptál, megint becsaptál, megint becsaptál. Csak egyszer éltem hozzá, csak egyszer csokoltalak meg, csak egyszer, csak egyszer. Kékszer, oh, ah, kékszer, értem hozzá, csak kékszer, csukoltalak még csak kékszer, csak kékszer, oh, ah, kékszer, értem hozzá, csak kékszer, csukoltalak még csak kékszer, csak kékszer, oh, ah, kékszer, értem hozzá, csak kékszer, csukoltalak még csak kékszer.